गेममा स्वागत छ यो ट्युटोरियल मूलत नोर्दन जर्मनीका रोल्फ स्टाइनोटले रेकर्ड गरेका हुन् आज हामी फजी सेलेक्ट टुलको चर्चा गर्ने यो सेलेक्ट बाइ कलर टुलसँग सम्बन्धित छ फजी सेलेक्ट टुलले एउटा संक्रामक क्षेत्रमा मात्र छान्छ तर कलर सेलेक्ट टुलले समान रङहरू भएको सबै क्षेत्रहरू छान्छ त्यहाँ हालको छनोटमा केही समान विकल्पहरू छन् जस्तै रिप्लेस एड सबट्र्याक्ट र इन्टरसेक्ट र रिप्लेस छानौ यहाँ तपाईले उही विकल्प देख्न सक्नुहुन्छ एन्टी एलिएजिङ यदि हामीले एन्टी एलिएजिङ छान्यौ भने सेलेक्सनको सीमा प्रष्ट हुने छैन र तपाई सम्म परेको कुना भेट्नुहुन्छ र यदि यो सेलेक्ट गरिएको छैन भने तपाईले छानेको र नछानेको बीच एउटा बोर्डर देख्न सक्नुहुन्छ फेदर एजेस र सेलेक्ट ट्रान्सपरेन्ट एरियाज अन्य विकल्पहरु हुन् सेलेक्ट ट्रान्सपरेन्ट एरियाज तपाईले मास्क सेन्सर प्रयोग गर्दा उपयोगी हुनेछ स्याम्पल मर्ज्ड अन्य जस्तै छ र यसले सबै दृश्यात्मक लेयरहरूलाई छान्छ यदि यो छानिएको छैन भने यसले हालको लेयरमा काम गर्छ यदि तपाई चित्रको पूरै आउटपुटबाट केही छान्न चाहनुहुन्छ भने यो विकल्प छानौ यहाँ थ्रेसहोल्ड छ जसले छनोटमा वा केही छनोट बाहिर हुँदा बीच कति फरक हुनुपर्छ भनी परिभाषित गर्छ यसले एउटा निश्चित रङ भएको पिक्सलहरू छान्न सहयोग गर्छ अर्को महत्वपूर्ण छनोट भनेको तपाईले छनोटमा कुन मोड चाहनुहुन्छ भन्ने हो कम्पोजिट मोड रातो हरियो र निलो च्यानलहरूको ग्रे मान हो तपाई आफ्नो छनोटको आधारको रूपमा रेड ग्रीन ब्लू च्यानल वा ह्यू स्याचुरेसन वा भ्याल्यु च्यानल छान्न सक्नुहुन्छ अब फजी सेलेक्ट टुल प्रयोग गरौँ म इमेजमा क्लिक गर्छु र थ्रेसहोल्ड 0 छ ल अब के हुन्छ हेरौ मैले साइजमा 1 पिक्सेल सेट गरेको छु अब म थ्रेसहोल्ड बढाउँछु मानौ 30 र इमेजमा क्लिक गरौँ र यहाँ टगल क्विक मास्क मा क्लिक गरौँ अब तपाईं छानिएको क्षेत्र देख्न सक्नुहुन्छ म क्विक मास्क टगल लाई डिसेलेक्ट गर्छु टुल बक्स पाउन ट्याबमा थिचौं र सबै अनसेलेक्ट गर्न shift plus control plus A थिचौं म यो अलग तरिकाले गर्न सक्छु र त्यसको लागि म लाई 0 सम्म घटाउँछु र इमेजमा क्लिक गर्छु र अब म माउसलाई तल र दायाँतिर सार्छु जब म थ्रेसहोल्ड बढाउँछु तपाई म यो नीलो क्षेत्रमा जाँदै गरेको देख्न सक्नुहुन्छ तर म अझ भित्तामा छु मलाई लाग्छ यो टुल ग्राफिक डिजाइनरहरूको लागि बढी उपयोगी छ र फोटोग्राफरको लागि छैन तपाई थ्रेसहोल्डलाई मात्र माउस थिचेर बदल्न सक्नुहुन्छ यसले कलर सेलेक्सन टुलमा सोही काम गर्छ म सेलेक्ट कम्पोजिट कम्पोजिटबाट ह्युमा छान्ने छु र सोही पोइन्टमा क्लिक गरौँ र तल कोरौ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ कि मैले फित्ताको निलो र हरियो खण्ड पहिलेको भन्दा राम्रोसँग छनोट गरेको छु त्यसैले सही कलर स्पष्टता छान्नाले यो टुलले राम्रो परिणाम दिन्छ म क्विक मास्कमा क्लिक गर्छु र यहाँ तपाईं यो लगभग पूर्ण भएको देख्न सक्नुहुन्छ खाली केही खण्डहरुमा सुधार गर्नुपर्छ र म त्यो क्विक मास्कमा पेन्ट गरेर गर्छु र यी छनौट टुलहरूले होइन यदि तपाईं मोड छनोट गर्ने बारेमा अल्मलिनु भएको छ भने तपाईं तपाईको इमेज च्यानल मोडमा विभिन्न च्यानलहरू देख्न सक्नुहुन्छ ब्लू च्यानल छानौ र तपाईं सबै कुराको लगभग उही नीलो मान भएको देख्न सक्नुहुन्छ हरियो च्यानलमा केही भिन्नताहरू छन् रातो च्यानलमा यो लगभग उस्तै हो त्यसैले म छनोट गर्नको लागि हरियो छान्छु वा यो अवस्थामा ह्यु च्यानल यहाँ अर्को टुल रङ छान्ने हो र यसका कार्यहरू र विकल्पहरू उही छन् यसमा एउटा मात्र फरक छ यदि तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यो रङका सबै क्षेत्रहरू छन् र संक्रामक क्षेत्र होइन कलर सेलेक्सन टुलले समान रङका सबै क्षेत्रहरू छान्छ अर्को टुल इन्टेलिजेन्ट सिजर्स वा सिजर्स सेलेक्सन टुल हो यो अल्गोरिदमले धारहरू खोज्छ र छनोट अनुसार अनुसरण गर्न खोज्छ र म यहाँ यी लेटर बक्सहरूलाई छान्न चाहन्छु त्यसैले म सेलेक्सन टुललाई एक्टिभ गर्छु र यहाँ पोइन्टलाई तान्छु म कर्सर नजिक प्लस चिन्ह पाउँछु र म पोइन्ट छान्छु अल्गोरिदम बोर्डर अनुसार हुनेछ र तपाई यहाँ यसले अर्को तरिकामा नगरेको देख्न सक्नुहुन्छ यसले भित्री तरिका प्रयोग गरेको छ म इमेजमा जुम गर्छु र अब म यहाँसम्म यो पोइन्ट कोर्छु र त्यहाँ यो पोइन्ट छान्दा एउटा गल्ती भएको छ त्यसैले म यो पोइन्ट माथि तान्छु र यदि तपाईले अपनाउने सही जानकारी दिनुभयो भने तपाई अल्गोरिदम बोर्डरमा गएको देख्नुहुन्छ यो धेरै राम्रो देखिरहेको छ तर म प्राय यो प्रयोग गर्दिन किनकि त्यहाँ यसो गर्ने अझ राम्रो उपाय छ मलाई लाग्छ म कलर सेलेक्सन टुल छान्ने छु किनभने यसले सधैँ गलत तरिका लिन्छ त्यसैले म सेलेक्सनको काम सक्छु म यहाँ पहिलो पोइन्टमा क्लिक गर्छु र कर्सर प्लसमा परिणत हुन्छ अब अर्को पोइन्ट राखौं मसँग यसबाट यो दुई चक्रहरू छन् म अझ यसको वरिपरि पोइन्ट घुमाउन सक्छु र छनोट अझ राम्रो बनाउँछु त्यसैले जब म अब सेलेक्सन दोस्रो पटक क्लिक गर्छु सेलेक्सन छानिन्छ अनि क्वालिटी हेर्न म क्विक मास्क एक्टिभ गर्छु र यसलाई जुम गर्छु अब म सेलेक्सनको वरिपरि हेर्छु यहाँ मेरो गल्ती छ मैले यहाँ क्लिक गरेको हुनुपर्छ ल यो फेयरली इन्टेलिजेन्ट सिजर्स हो आज मैले चर्चा गर्ने अर्को र अन्तिम टुल फोरग्राउन्ड सेलेक्सन टुल हो केही समय पहिले अल्गोरिदम देखा पर्दा रमाइलो भएको थियो र गिम्प प्रयोग गर्दा त्यति रमाइलो भएको थिएन तर यो गरेर हेरौं यहाँ उही मोडहरू छन् र एन्टी एलिएजिङ एक्टिभ छैन र यहाँ म एउटा क्षेत्र छान्न चाहन्छु र म मूर्ति छान्न चाहन्छु त्यसैले म राम्रो कन्ट्रोल पाउन पहिला इमेजमा जुम गर्छु अब म सेलेक्सन टुललाई छान्छु र म संक्रामक क्षेत्रहरू छान्न सक्छु वा अन्य क्षेत्रहरू तर म संक्रामक क्षेत्र छान्छु पहिले अटोमेटिक लेजर टुलले एउटा रफ सेलेक्सन गर्छु र तपाई नछानिएको क्षेत्रहरू नीलो रंगमा देख्नुहुन्छ मैले यहाँ एउटा ब्रस छानेको छु र म यहाँ यो स्लाइडरले ब्रसको व्यास नियन्त्रण गर्न सक्छु र मैले छान्न चाहेको सामग्रीमा पेन्ट गर्छु म इमेजमा नचाहेको सामग्रीहरू छानेको छैन भनी पक्का गर्न इमेजमा हेर्छु जब म माउस बटन छोड्छु अल्गोरिदमले काम गर्न सुरु गर्छ र यहाँको केही क्षेत्रहरू पर्छ प्रत्येक पटक छनोट अपडेट हुन्छ र मैले भर्खर प्रिन्ट गरेको जस्तै सामग्रीहरू छानिनेछन् अब म मार्क ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गर्छु र मैले इमेजमा नचाहेको पृष्ठभूमि पेन्ट गर्न सुरु गर्छु त्यहाँ छानिएको र नछानिएका सामग्रीहरू बीच थप ठाउँ भयो भने यो टुलले अझ राम्रो काम गर्छ र यहाँ भिन्नता त्यति धेरै छैन छनोट गर्न इन्टर थिचौं तपाईले यो टुलले कसरी काम गर्छ भन्ने थाहा पाउनुभयो पाथ टुलले यो खण्डलाई पनि जनाउँछ तर म त्यो पछि कुनै समयमा चर्चा गर्नेछु सेलेक्ट मेनुमा तपाईले सेलेक्सनमा गर्न सक्ने अरु सामग्रीहरू पनि छन् र म त्यो पनि पछि चर्चा गर्नेछु ल यो ट्युटोरियल यति नै म प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दछु र म अर्को पटक एकदमै नयाँ सामग्रीमा चर्चा गर्नेछु जुन भ्युअर जेनेरेटेड कन्टेन्ट हो तपाई mirthegame.org को यो फाइलको सो नोटमा एउटा लिंक पाउनुहुनेछ र यदि तपाई प्रतिक्रिया पठाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया सम्पर्क गर्नुहोला स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको डबिङ कार्यको लागि म मन्दिरा थापा बिदा हुँदैछु नमस्कार